Ну вот характерные образцы с копии фантомной. Кварцевые щетки мелкокристаллического кварца. Вот его так, много он так лежит, что получаются щетки искрящимися. такой вот образец. Где-то больше, где-то вот как здесь меньше гематита. Поэтому она имеет щетка такой. такие вот щетки. Вот здесь тоже поблескивает. есть вот в желудках. Ну вот здесь вот красненькое видно, наверное. Это фантон гематитовый, кварц гематитовый там вот сидит в желуде. Вот тоже средние такие кристаллы. Опа и не видел, мыл. А с этой стороны, вот видите, красненькая. Это небольшие фантомчики в кристаллах. Он красненький такой гематит, а сверху на нем симметричное нарастание кристалла кварца дальше. Вот тоже небольшая щетка Сквер с гематитовыми фантомами. Вот на этом образце видно, здесь кристаллы кварца покрупнее, и фантомчики побольше размером. Вот неплохой образец. Здесь и чисто кристалл кварца, и кварц с гематитом. Думаю, что когда сделаю фото, лучше покажу его.